¡Ey! <gasps> ¿Qué tal? ¿Qué hay? Oye, mi amiga Sara se lo pasó muy bien ayer. Mm, ya. O sea que vas a volver a llamarla, ¿eh? No. ¿No vas a volver a llamarla? ¿Por qué? Si es una tía genial. ¿En serio? ¿Quieres saber lo que hizo tu genial amiga? Estábamos cenando, ¿vale? Todo iba genial. Nos lo pasábamos muy bien. Empezaba a pensar que ella molaba mucho. Cuando de repente alzó el brazo, y cogió una de mis patatas. ¡De mis patatas! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No vas a volver a llamarla porque cogió una de tus patatas? Eh, oye. No es cuestión de unas pocas patatas, sino de lo que representa toda la comida. Ah, bueno, nada, perdóname por querer presentarte a semejante monstruo. Oye, mira, cuando salgo con una tía, puede pedir lo que quiera. Cuanto más mejor, ¿vale? Pero no te pidas una ensalada verde para comerte mi comida. Corres el riesgo de perder un dedo. Hola. ¡Hey! Ya estás aquí. Oye, escucha, Joey y mi amiga Sara salieron anoche a cenar. Y en un momento ella largó el brazo y cogió una de las patatas de su plato. ¡No! ¿Cómo? ¿Tú sabes lo de, lo de su plato? Sí, claro. Joey no comparte su comida. Verás, el otro día estábamos desayunando y quedaban un par de uvas en su plato. ¿Y no te dejó coger una uva? No, no a mí, a Emma. Ya, Vaya. Joey no comparte la comida. Mira, sigo pensando que es una excusa absurda para no quedar con alguien. No, no es nada absurda. Joey, vas a llamarla. Y si es necesario, pues pides un plato de patatas para compartir. Hmm. Me gusta. Una ración doble de patatas. Sí. Buena idea. ¡No! Joey no comparte la comida.